Niin. <laughs> Kelatkaa, kun se niin kuin Mario vaan menee sieltä putkessa sieltä vaan kuluu. Akira kämppää. Akira kämppää. <laughs> I cannot say that. Savena. Kada. Mika, Mika. If you had one shot, one opportunity. <laughs> Saan lootbox yun? oh my god! Otettiin Sure. Taakse jo jäänyt sadut mahdollisuus. Aas neuvottaa lapsi on meille tänä yönä. Se syynyy vankiloistaan.